नमस्कार दोस्तों welcome back to the motor टॉशन तो दोस्तों जैसा कि आप सबने टाइटल में देख ही लिया होगा आज हम बात करने वाले हैं 2020 क्रेटा की टेस्ट ड्राइव रिव्यू के बारे में आप सबसे शेयर करेंगे इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस इसके अलावा इस वीडियो में हम शेयर करने वाले आप सबसे इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट कि कितनी जल्दी ये गाड़ी जो है वो ज़ीरो से हंड्रेड की स्पीड कवर करती है और ओवरऑल इस गाड़ी की जो राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी कैसी है वो आप सबसे शेयर करने वाले हैं कैसे इस गाड़ी का कम्फर्ट स्टीयरिंग कैसा है माइलेज कैसी है तो ये सब हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप भी 2020 क्रेटा खरीदने का प्लान बना रहे हैं चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो या फिर टर्बो तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आपसे इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको देते हैं ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट तो दोस्तों हमारे पास जो गाड़ी है वो है 2020 क्रेटा का पेट्रोल वेरिएंट और ये गाड़ी जो है 1.4 लीटर टर्बो डीसीटी है जिसमें हमें मिलती है 140 पीएस पीएस की पावर और 240 फोर्टी का टॉक तो गाड़ी में बैठने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ जो सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होने वाली है वो ये कि इस गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और सीट पे बैठने के बाद जो है हर एक चीज़ की पोजीशन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगने वाली है चाहे हम बात करें स्टेयरिंग की पैडल्स की तो ओवरऑल जो हर चीज़ की जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है और यहाँ पर बैठ के जो है आपको फ्रंट विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे से और क्लियर लगती है फ्रंट का बोनेट जो है वो भी आपको बड़े ही क्लियर विजिबल हो जाता है हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और ये सीट जो है वो एट वे एडजस्टेबल है ड्राइविंग सीट और इसके अलावा इस गाड़ी का जो फ्रंट ए पिलर है वो भी इतना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है कि आपको देखने में परेशानी हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट है और इसमें हमें तीन मोड्स ड्राइविंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं जैसा कि eco sports and comfort mode और अभी जो राइट नाउ हम जो चला रहे हैं वो है इको मोड और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है ये गाड़ी चलाने में हमें लग रही है तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें इस गाड़ी की लगी वो ये कि आपको रोड साइड नॉइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेबल लगेगा आप गाड़ी में बैठ के अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं फैमिली के साथ तो आपका जो कैबिन है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहेगा जो टायर से जो साउंड आती है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेबल है और इंजन साउंड की अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की यहाँ इंजन से हमें जो है साउंड सुनने को मिल रही है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये टर्बो वेरिएंट है तो टर्बो वेरिएंट में हमें इतनी साउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है और जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देती है आपको गाड़ी चलाते तो हुए एक स्पोर्टिक कार वाली फील आती है अगर आपके पास टर्बो वेरिएंट है तो स्टेयरिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो ना तो ज़्यादा लाइट है ना ही ज़्यादा हैवियर है यानी कि अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होने वाला है क्योंकि एक जो लाइटर स्टेयरिंग होता है वो आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि हल्का फुल्का कहीं टर्न ना हो जाए अपने आप और एक हैवियर स्टेयरिंग होता है उसको चलाने में मज़ा नहीं आता है तो इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है and turning radius is also good तो चलिए अब हम चलते हैं हाईवे की साइड और करते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट तो तीनों मोड्स में हम जो है परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे स्पोर्ट्स इको और कंफर्ट में ज़ीरो टू हंड्रेड जो है कितनी जल्दी ये गाड़ी कवर करती है तो चलिए पहले चेक करते हैं स्पोर्ट्स मोड में तो आपने देखा इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट 9.06 सेकेंड्स लेती है ये गाड़ी 0 टू 100 कवर करने में इसके स्पोर्ट्स मोड में जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक है और वही अगर हम बात करें कंफर्ट मोड की तो कंफर्ट मोड में इस गाड़ी ने लिए हैं तकरीबन 11 सेकेंड्स और कम इको मोड की अगर यहाँ हम बात करें तो इको मोड में इस गाड़ी को लगे twelve point five zero seconds तो ये ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस टेस्ट तो कुछ और पैरामीटर्स की हम यहाँ बात करें तो जो सस्पेंशन है इस गाड़ी के वो थोड़े से हार्डर साइड हैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव लगते हैं अगर हम हाईवे पे ये गाड़ी चलाते हैं तो तो ओवरऑल जो हाईवे ड्राइव की इस गाड़ी की जो फील है वो पहले से ज़्यादा प्लांटेड है पहले से ज़्यादा जम के चलती है ये गाड़ी पुराना क्रेटा से अगर हम कंपेरिजन करें तो और एक जो हमें इस गाड़ी में कमी लगी वो ये कि टॉप वेरियंट में भी हमें जो है थ्री डिग्री कैमरे का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से जो ड्राइविंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है अगर आप टर्न ले रहे हैं ड्राइवर साइड पे तो काफ़ी इजी बना देता है ये फीचर आपको जो कि हमें सेल्टोस में देखने को मिल जाता है लेकिन हमें क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में भी ये फीचर देखने को नहीं मिलता और एक बड़ा ही अच्छा फीचर जो है इस गाड़ी का हमें लगा वो ये कि इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स में देखने को मिलते हैं जैसे कि हमें ओडी में देखने को मिलते हैं तो ये फीचर अब हमें हुंडई क्रेटा में भी देखने को मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो ड्राइविंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और क्विक हो जाती है अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप इससे मैनुअल की तरह काम ले सकते हैं पैडल शिफ्टर आपको जो है आपके स्टेयरिंग व्हील के साथ देखने को मिलते हैं बड़े ही ईजिली आप जो है यहाँ से गियर्स चेंज कर सकते हैं क्विकली और ओवरटेक कर सकते हैं इस गाड़ी का बेहद ही खास फीचर इसके अलावा हमें ट्रैक्शन कंट्रोल फंक्शंस जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सैंड स्नो जो कि आपकी गाड़ी की ड्राइविंग को और भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं तो ये थी इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग क्वालिटी और इसके अलावा अगर हम बात करें माइलेज की तो हाईवे पे जो हमें माइलेज मिली है वो है 17 की जो कि हमें कंफर्ट मोड में मिली है और मैं आपको बता दूं कि ये माइलेज जो है वो हमें टू थाउजेंड की आर नीचे रखने पे और एटी की स्पीड पे हमें ये माइलेज मिली है एटी टू नाइन्टी की स्पीड पे हमें ये माइलेज मिली है जो कि काफ़ी सही है और अगर हम बात करें सिटी माइलेज की तो सिटी माइलेज जो हमें मिली है वो है nine to ten K M की जो कि हमें मिली है इको मोड में और मैं आपको बता दूं कि इस माइलेज में हमारे जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी इंक्लूडेड है तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरिएंट है डीसीटी और 1.4 लीटर टर्बो जिसमें जिसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो है 19 लैक्स प्लस का तो ओवरऑल इस गाड़ी में हमें बेहद ही अच्छे और कंफर्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव कार्स में देखने को मिलते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये आपको गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं तो डेफ़िनेटली अगर आपको इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको काफ़ी अच्छे एक्सपेंसिव और कंफर्ट फीचर मिले जो कि हमें काफ़ी हाई लेवल की कार्स में देखने को मिलते हैं तो आपके लिए ये गाड़ी जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी कार है इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें कि किन लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए ऑटोमेटिक तो अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे कि दिल्ली या फिर बॉम्बे तो आपके लिए ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़न टू ड्राइव होने वाली है क्योंकि ये गाड़ी जो है चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और इन मेट्रो सिटीज़ में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से अगर आप मैनुअल गाड़ी ख़रीदते हैं और मैनुअल गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है तो ऐसे में ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकता है तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव रिव्यू और अगर आपके इस गाड़ी को लेके या फिर वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चंस है या फिर सजेशंस है कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर मेंशन कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा so thank you guys for watching thank you jai hind